En la esquina de la patria libertaria fluye la palabra. No los quiero ver y no me hace falta escuchar. Nada más. Por hoy no más preguntas. Historiado, inventariado, variopinto de tiempos, incierto, invento y no pienso en nada. Atolondrado escribe y te respire y no recita sin dejar de pensar en la desencadenada melodía que cambia y salta de canción en canción antes que los libros describiendo los olores como amantes, nuestros colores, puntos de vista, actuar desde la respiración en la habitación sin sol, sexo. El texto es hablado, leído y se guarda en un cajón de madera de una mesa de luz a oscuras. No, hay historia, quiero decir, no hay la historia, no hay, no hay una historia, hay, no siempre es igual, no, no siempre fue igual, porque la historia las ganan los que la escriben. Todo el tiempo es de modelo. Y esto es amor, seco, impreso.